Закулиска, расскажи, что делаем. Итак, мы сегодня... Вчера мы готовили, сегодня мы едим. Покажи всем, как ты умеешь вкусно кушать. Ой, как ты вкусно Верка, спокойно Смачно? А, а это что у тебя такое оранжевое? А морковка. Морковка. Морковка, ну. Вкусно тебе, да? Как ты так как нельзя поймать морковку? Ну, ну-ка, морковка, давай. Ловись, ловись, морковка. Большая и маленькая, ловись. Ой, упала морковка. Что теперь делать? Наверное, только руками есть. Вот так вкусно тебе, да? Ой, ам-ам-ам. Ну-ка. Ам, ой, упала. Ну вот. Никакой культуры питания. Ой, ой, ой, ой. Испачкалась немножко, кажется. Немножко, кажется, испачкалась. Э, что же у тебя все падает, да? Где же культура питания? Чему тебя родители учат? Вообще, что за родители такие без, безответственные вообще? Да уж прям. Безответственные вообще. Ой. Ой, <laughs> вкусно. Говорить с полным ртом не полезно для здоровья. Поэтому, поэтому вот, вон, давай я буду говорить. Морковка, да. на тебе кушать морковку. Ам -ам. Ай. Ну что же ты такое? Ну что же все вокруг падает, а? Да что же ты такое? Придется с папой все собрать. Придется папе все собрать. А собачки у нас нет. А что поделаешь? А, Ай-яй-яй, только не в рот, пожалуйста, только не в рот, только не в рот, пожалуйста, умоляю тебя, только... А, Mama!